vídeo de hoje é um pouco diferente, é mais um comentário, uma revisão do, de uma partida que eu tive recentemente, do que assim mostrar o que realmente aconteceu. É mais para relatar a experiência de, de ter alguém voando junto comigo numa 10. Normalmente as missões com a 10 eu tô voando sozinho ou com outros aviões, mas um amigo aí, ou também conhecido como Red Camarada, é, comprou o módulo 10 e a gente tem voado junto e assim eu tive uma primeira experiência que eu nunca tinha tido antes, principalmente você trabalhar com outro A10 dando cobertura e utilizando também o head mount display do A10 junto com outro A10 voando na mesma missão. E vocês já vão entender o que eu quero dizer. Primeiro, o que é o head mount display ou HMD? Head Mount Display é esse visor agregado ao capacete do piloto que funciona igual um HUD. O HUD é esse quadrado que tem aí na frente, que dispõe todas as informações de voo na frente do piloto, mas agregado ao capacete, ao visor do capacete. Então, mesmo quando o piloto não está olhando para frente do avião, ele ainda tem muitas outras informações olhando para as laterais, para cima. É, e quando isso também é utilizado junto com a presença de outro A10 que consegue transmitir informações do que ele está vendo, do que ele está mirando para o seu avião, para o seu head mount display, é outra experiência, é muito legal. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. E também o que vai ser um pouco diferente é o fato que durante a gravação desse gameplay, infelizmente não gravou a minha voz. Então eu vou deixar rolar a gravação e ao mesmo tempo ir vindo aqui em cima do vídeo narrando o que eu estava fazendo, o que eu estava falando, o que eu estava acontecendo para vocês irem entendendo. E também vou comentando é, essa experiência de ter esse compartilhamento de informações entre aviões numa mesma missão. Boa, boa, boa, boa. Caralho, eles estão se mexendo. Tem uma galera viva ainda. Task one, task one. Contact front, contact front. Hey, uh, test one from Frogman 2-1. Uh, be advised, we're taking contact from the north. Uh, we're gonna, I'm requesting a gun run from the ground force commander. Uh, don't know if he's gonna give it to me though. Uh, stand by. Test one, uh, Frogman 2-1. we're gonna be requesting a show force. Maybe we can't scare these fuckers out of here. A situação é a seguinte: umas unidades de forças especiais sofreram uma emboscada, eles pediram um apoio aéreo, só que o comandante não autorizou utilizar bomba ou munição explosiva, nada nos alvos no chão, porque eles não têm certeza ainda do, do que acertar. Então eles pediram show of force, que é uma tática muito comum usada. O avião passa rasante próximo ao chão, com motor no máximo, para que o barulho das turbinas, a passagem do avião, assuste os inimigos. Então eu vou aí fazer a passagem e eu peço para o Red camarada ficar de olho lá em cima se não vai ter nenhum disparo de míssil chão-ar na minha direção. Uh, uh, Pegou? Você passou do norte para o sul, agora passa do sul para o norte daí o JTEC em solo falou para passar de novo. É, eu passei numa direção do sul para o norte, agora do norte para o sul, ou contrário. O que é interessante é que eu vou fazendo a curva e já observando pelo meu head mount display ah, o que o, nessa linha azul é o que o, o Red Camarada está observando lá de cima, o que ele está dando a volta e, e é o que para que ele está mirando e ele vai estar tá de olho lá se não vai ter nenhum disparo na minha direção. Daí eu faço a passagem e a gente continua com a missão. Tô vendo, tô vendo. Você passou, acho que você passou muito longe. Hey, uh, uh, 2 uh, be advised, we're not taking contact. Uh, I mean, it is sporadic standby. Uh, we got one by enemy sedan and truck leaving the area. Uh, we need you to maintain PID on both vehicles. Uh, I'm get you a line worked up uh, if they leave the civilian area. Eu tô com do norte, eu tô com do norte. Ah não, tá, eu tenho visual nos dois. Tem... Sim, sim, eu tô visual nos dois. O show of force foi o suficiente para assustar os inimigos e fazer eles fugirem. Eles começam a fugir em dois veículos. E aí eu e o Red a gente começa a se acertar quem vai olhar para qual veículo, porque eles pedem para a gente continuar vendo para onde esses veículos estão indo e esperar sair da área civil. Beleza, estou com o track 1. Vou engajar. Você tá com o da frente? Ah, eu tô com o da frente também. Então, beleza. A gente combina aí para ele ficar de olho no veículo da frente e vou fazer um tracking no veículo de trás e a gente vai ficar de olho até eles saírem da cidade para engajar. Beleza. Uh, Tusk 1, Frogman 2-1, uh, uh, that's a solid readback. Uh, remarks as follows. Request that you eliminate uh, the vehicle's uh, restrictions. Restrictions are you're clear to engage once the vehicles are outside the civilian area. Uh, just confirming the sedan is heading to the west and the truck is heading to the southeast. Uh, Tusk 1, Frogman 2-1, uh, confirm PID. Uh, Tusk 1, Frogman 2-1, clear to engage, Eu tô no caminhãozinho. Clear to engage, clear to engage. No cruzamento os carros se separaram. O carro menor, o sedã, foi para oeste e o caminhão foi para southeast e eu tô seguindo o sedã. Então eu vou começar a fazer um track nele, esperar ele sair perto da cidade e abater ele. no HMD. É, o seu eu tá tô transmitindo, eu tô vendo. A gente tá cada um no alvo. Ai. É, o seu tá indo em direção ao aeroporto. O meu tá indo longe do aeroporto acho que esse é o momento mais legal do vídeo, que era o que eu queria mostrar para vocês o que eu estava experimentando, né? Vivendo a experiência Sim. de igual a 10 com outro a 10 e transmitindo informação para outro e sendo tudo visualizado no meu HMD. Ele seguindo o veículo, eu seguindo outro alvo, tô, a gente conseguia ter todas as informações, é, um transmitindo para o outro e a gente não se perdia nessa situação. Daí a gente vai pro abate. Eu também vou agora, parece que tá safe. Pull up, pull up. Altitude, yep. altitude. Amazing. Soltar foguete. Por que, que o meu laser não está funcionando? Red teve um problema na configuração do armamento dele e vendo que o alvo ainda estava em movimento, tomei a decisão de engajar por ele. Pode ir. E esse foi o ápice da experiência. A gente trocando informações e eu tendo visualmente a posição do alvo dele o tempo todo, eu pude fazer essa decisão rápida e não perder a oportunidade olá, de engajar olá. o inimigo. Mano, aconteceu alguma merda, eu não tô marcando velocidade altitude, aqui. Altitude. Caramba, por que, que o laser não tá ligado? Não, tá tudo ligado aqui. O meu avião tá dizendo que tá parado. Uh, Caralho, meu pitô congelou, mano. Eu esqueci de ligar o pitô e ele congelou agora. Que burro, dá zero pra ele. Não, eu descongelei, eu descongelei. Eu descongelei, mas caralho. Não, não, não foi, foi sacanagem minha zoar o Red. Ele é, tava tipo aprendendo, hoje ele sabe até mais que eu sobre uhum. o A10. Ele só esqueceu de ligar o aquecedor do Pitu e daí congelou. O avião achava que ele tava parado no ar. Mas ele foi essencial pra gente uhum. continuar a missão e completar ela. Agora deu isso. Agora ligou, Lace. Sometimes a show of force is all that is needed. Proceed back Sometimes I forget sometimes. Chalice 3 out. A missão continuou com algumas outras tarefas para a gente fazer, defender uma outra unidade que precisou de apoio aéreo, etc. Mas eu acho que não vale mais a pena tirar o vídeo mostrando e contando o que está acontecendo. O que eu queria mesmo mostrar é, foi essa experiência que é muito legal, é muito única. É, é um, o A10 é um puta de um avião e, e ter um outro A10 voando com você faz uma diferença enorme e eu fiquei assim surpreso de tanto recurso que esse avião atualmente possui. O Head Mount Display faz uma diferença enorme quando você está se comunicando com outro avião e saber onde eles estão mirando, o alvo que eles estão tendo e você também passando isso para seu para sua dupla de voo. É até legal essa cena aí. Eu, o Red estava indo soltar uma bomba guiada laser e eu fui acompanhando onde o laser dele estava mirando e deu até para acompanhar a bomba dele caindo até o alvo. É sensacional. Então fica a minha recomendação, se vocês têm alguma dúvida sobre esse módulo, sobre o A10 C2 Killer, peguem sem medo. E peguem junto com um amigo aí, porque é excelente, é muita diversão. É bem difícil de se aprender, mas é extremamente divertido. Isso aí, até mais, obrigado, até a próxima. Arte B Action. I um, one. Fantastic job in helping restore order to the village. For a moment we were overwhelmed, but you sure delivered. Egress to IP Mazda for further tasking. Chalice 3 out.